especial. Nós vamos falar sobre Natal, Christmas. Are you excited? Are you ready? I'm not. <laughs> So, o que você vai falar quando você encontrar alguém ou visitar alguém para Natal? Happy Christmas Day? Não. Merry Christmas. É dia de Natal, então você vai falar Merry Christmas. Quando é véspera de Natal, a mesma coisa. Merry Christmas. Quando é, é véspera de Ano Novo, você vai falar Happy? Não. Hum. Take two. Take two. Dia 31 de dezembro, ok? Você não fala Happy New Year's Eve para alguém. Isso não tem sentido nenhum. Você pode beber, pode ficar bêbado. Até 10 segundos antes, você vai fazer um countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok? Happy New Year! E agora você sabe que é ano novo. 3 vocabulary words. 3 palavras que você vai usar dentro dessa época de Natal. É, primeiro, a candy cane. O que é candy cane? Não sei. Vocês não sabem, eu sei. I know. A cane é uma, uma dose de bengala. <laughs> Aqui, olha bengala. Kids love cane. They usually eat them from the, the curved end. Mm, suck on them, zap kids, play, fight, they're fine. Stocking. What's a stocking? Well, I'll tell you. Não é para futebol. O meião, o stocking, você colocar em cima da lareira. Se você não tem uma lareira, você colocar ao lado da cama. Somewhere. but you have to have a stocking. Sometimes we put their names on it, sometimes we put all kinds of stuff on it. We make it fun. Put uh, little present, be a ball, maybe a yo-yo. It's like Santa Claus socks. So, uh, we have stockings, we have candy canes in the stockings, and then you need to get drunk. Why? Why? Why? <laughs> You're going to visit family. You have to have a little bit of eggnog. What's eggnog? Ooh! This stuff is good. It's muy bon. Uh, cinnamon, eggs, é muito bom, muito macio, muito gostoso. Alcohol. We have rum, bourbon. Plus, be careful that you don't drink too much. Eggnog is sweet and you could get drunk really fast. Só isso para hoje. Eu espero, eu estou tão animado, eu espero que você está animado também. Tá and you're happy, ready for Christmas. Boas festas. Não esqueça, don't forget, please subscribe, like the video need more likes, more subscribing, and you'll receive more videos. Você vai receber mais. Muito obrigado. Merry Christmas and Happy New Year.